Καλώ ήρθατε, ονομάζομαι Ντεκέιν. Να τι θα ήθελα να θυμάστε για μένα, θα ήθελα να σα ξεναγήσω στη νέα Visual Art Co Exambition στην Αθήνα. Φιλοξενεί πίνακε παγκόσμιων καλλιτεχνών με την δύναμη όμω τη άμεση επικοινωνία. Πίνακε που ζωντανεύουν μπροστά σα και αυτοπαρουσιάζονται βιογραφικά. Α δούμε τι έχουν να μα πούνε.